Mano, eu tô vendo, me criticando pelas costas, eu tô vendo. vai ficar sem mix mas mano, tô tá fugido. Agora você vai encontrar o seu lugar. Mano, eu tô vendo, me criticando pelas costas, eu tô vendo. Vai ficar sem mix, mas mano, tô tá fudido. Agora tá querendo pagar de arrependido. Agora tão querendo pagar pau pra aquele fish. Yeah, yeah, ele sabe que eu tô bem. tu bicha contando a de 100 Yeah, yeah Eu não pago pau pra vacilar Yeah, yeah Eu sei que você já vão na função Mano, eu tô vendo Me criticando pelas costas, eu tô vendo Vai ficar sem mix, mas mano, tá fugido Agora você vai encontrar o seu lugar yeah. Mano, eu tô vendo Me criticando pelas costas e eu tô vendo Vai ficar sem mix, mas mano, tá fudido Agora tá querendo pagar de arrependido